odavde Kopenhagić ili Leši, znači pa odavde partnera. Dakle, možete da se pomognete ovom rukom tako što strana kreću ovako, znači polukružno u moju levu stranu u ovom slučaju. U ovom slučaju idem do, na levi. Znači, kada uradim ovo, povedem ga i odem dole. Sada od ozdo, odem gore i bacim. Gledajte, odavde shvatila ne možete da uradite ovako, ovako i ovako. Neće znači, niko pada što bi glavu. Znači morate da uradite ovako, ovamo, do, taj, pa ovde da dignete gore i kad ovde dignete gore da dignete nogu. I onda je tamo. Znači gledajte još jedno. ovamo, dole, gore, dole, celom ovom stranom. Znači, ako vam je u horizontalnoj ravni, znači, sačekaj, ako se krećete ovako, onda to izgleda ovako. Ovdje ste. Išno hoda. Neće padnuš mi pa. Znači, pogledajte. Unazad, dole, dignite gore ovdje, da vidite kako on stoji ovako u kosu unazad. I sad je ovo. Znači, ne, desi znači, znači da vas rukama privuče, da vas rukama kurne i iz te pozicije možda nogama da ide. Znači, prvo je eh, da ne bi mogao da eh, vas privuče, prvo je ovo. Dok ovo ide dole, u ovoj poziciji, znači ako hoće da vuče, ovo stoji, glava je daleko, vidite moja glava je niža u istoj toj poziciji ova strana ide nazad. Da li vidite, on mora da hoda. Znači u tom prvom delu on mora da hoda, jer sve dok hoda on ne može da udari nogama. E, znači, amo, amo, amo. jednom. Odavde. U zadnjoj poziciji noga ide ovako, znači peta ide napred, prst idu u polje, jer ako vam noga stoji ovako, onda vam stopalo ne da da okrenete dovoljno kup da biste mogli da bacite. Znači peta ide ovako, podižete zadnju petu kolenu, ide dole i pogledajte koliko vaš kuk i rame i sve može da se pokrene. Pravi znači zadnja dole, prednja gore i bacanje. E sad, e, Problem može se desiti da to ne bude dovoljno da biste mogli da bacite partnera, znači pa bih rekao da ste kratki poznacima navoda, zato ćete probati ovako kretanje. Zadnja dole, prednja u klizava, da li idete ne diženje mnogo u klizava, i onda ide iskorak i bacan suprotnom stranu. Znači, Znači, zadnja povede, prednja kliza i zadnji iskorak. Gledajte zadnja povrede bez nuklisa i iskoraka bilo je ovako dole sad je bilo dizanje i bacanje e sad je gledajte Sad je dole pa ste još dole kada ova noga uklizava sada kada ova noga kreće napred ovu kreće gore dizanje i bacanje znači gledajte Pogledajte, bodite nisam ustao, sad je dizanje e, da se stalno nalazim u istoj strani, to jest ne menjam formu trougla, bez obzira da sam ga bacao u raskoraku i sam ga bacao sa iskorakom. E, sada ćete probati iz mesta ovako, gledajte, e, ne, ne. promenit ćete formu trougla. Znači, sada kreće zadnja noga tamo, ova noga kreće ovamo, Znači, ova noga ide gore i onda je bacanje u raspred. Gledajte, ovako, zadnja, prednja, bacanje. Gledajte, hajde. Gledajte, zadnja, prednja, bacanje. Ja promenite formu trougla kao malo pre i uradite bacanje sa iskorakom. Znači, malo pre je bilo ovako zadnja, prednja, dole, gore i bacanje. Ovako. E sada je, pogledajte, zadnja, prednja, ova uklizava, ova dizuje gore dok iskoračuje i baca. Čitajte, odavde, pa zadnja, prednja, bacanje. Gledajte. Zadnja, prednja, bacanje. Gledajte, i rekao sam, a, kada je bilo u raskoraku bacanje, trebalo da bude dole, gore, ona peta i prsti i sve išlo ka prstima i tako dalje. Međutim, sada kada je iskorak, znači kada dođete u poziciju da iskoračite, kada dignete, ne stoji ovako noga kojom iskoračite. Ako stoji noga, tako sad opet vam taj položaj noge ne da, da se okrenete kukujem. Znači sada iskoračite ili pravo ili malo ovako. Sećate se, vežbali smo ovo. Znači, gledajte, da bi kuk mogao da ide kako treba. Zadnja, prednja, uklizavate, dižete, stajete ovako, dižete prednji i kuk i sve ide dobro. Dobre. Vodite partnera u horizontalnoj ravni. U momenta kada vas uhvati, idete dole, gore i bacanje na neki od načina ili u raskovu ili sa iskorakom. Znači dole, gore, dole od početka do kraja. A, ako bacate sa iskorakom, nemojte da radite pokret tamo, već je fortan da hoda, vraćate ga u horizontalnu ravu. Treba da uradite pokret a, tu, ispred vas. Znači, kao da hoću posle ovoga, da uradim pa ne mogu da uradim baš ako posle ovoga uradim ovo, kugla padne na glavu i na Razumete? Ako bacam u raskorak, posle ovoga i ovoga i ovoga je kao da hoću da uradim ukršteni pad. Ovo. I ulazno po promenim nogu. Razumete? Da? Znači, nemojte da vraćate partnera u horizontalnu ravu. Šta ako on pusti drži? Znači, u principu tehnika može da se uradi tako što zakačite ruku koja je na prednjoj strani, na kraju prilikom bacanja. Šta to znači? Ako sam ga bacao bez promene e, forme trougla, bez obzira da li iskorak ili raskorak, pošto ne menjam formu trougla, prednja ruka ide i kači njegovu ruku, pošto je ovo njegov tok, bridom, malim prstom na ovaj način, tako da on kad zakačite ovo sa vaktom dole, on ako hoće da izvuče ruku, sad više ne može da izvuče ruku. Tako da to bacanje izgleda ovako. I pustite parteru ali a, e, ako je sa a, e, promenom forme trougla, onda kačite ruku koja je kod zadnje noge u ovom slučaju, zato što kada promeni formu trougla, ova ruka postane prednja kao malo. Sve četiri kombinacije, to jest uradit ćete na levu i na desnu stranu a, bez promene forme trugla u raskoraku i iskoraku i onda na levu i na desnu stranu sa promenom forme trugla u raskoraku i iskoraku. Znači, četiri kombinacije imate, ne morate sada da hvatate.